Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión os voy a enseñar a hacer esta caja redonda para sombrero o lo que queráis con un diseño muy original. Haremos que parezca antigua, metalizada y dañada por el tiempo. Y sin más, vayamos con su ejecución, que espero que os guste y veréis cómo es muy sencillo. Bueno, vamos allá con los materiales que vamos a necesitar y el principal es el cartón. Podéis utilizar cualquier otro tipo de cartón, pero yo me he decidido por el cartón compacto para encuadernación porque es estupendo, tiene, es muy resistente y a la hora de realizar curvas nos va a venir fenomenal. Para la base, como mi sombrero pesa bastante, he escogido uno más resistente, en este caso uno de 2 milímetros de espesor. Para el lateral y los refuerzos he escogido uno más ligero de un milímetro de espesor, pero que nos va a permitir realizar la curva sin ningún problema. ¿De acuerdo? Y finalmente, para lo que sería la tapa de la caja, he escogido un cartón normal. Este tiene como de un milímetro y medio a dos milímetros de espesor. Cualquiera que tengáis por casa os va a servir. ¿De acuerdo? Bien, en función de las dimensiones del sombrero que voy a meter en mi caja, voy a necesitar la medida del diámetro de la base de 35 centímetros. Este será el diámetro 1, por lo tanto el radio 1 será de 17 centímetros y medio. Con ayuda del compás marcamos la circunferencia y cortamos. Acordaros que para la base he utilizado el cartón de encuadernar de 2 milímetros de espesor. Y para realizar el lateral de la caja empleo la lámina de 1 milímetro de espesor y le daré una altura de 24 centímetros. Y para calcular la longitud de la misma, no tenemos más que aplicar esta fórmula, el perímetro 1 más 2 centímetros de solape. Por lo tanto, tenemos que hallar el perímetro 1 de la circunferencia, en función de la fórmula 2 por pi por el radio, en este caso el radio 1. Y ya tenemos el perímetro. En mi caso, la lámina era más corta que la longitud que necesitaba, por lo tanto he tenido que hacer un añadido. La he unido con cinta de carrocero y listo, aunque lo ideal es que sea una lámina sin ningún tipo de unión, pero no pasa nada porque al final va a ir todo recubierto. Y finalmente lo pondremos así, de esta forma. Acordaros que vamos a hacer un pequeño solape de 2 centímetros justamente en la unión, como podéis ver. Como mi sombrero pesa bastante, voy a colocar unos refuerzos laterales, empleando el mismo tipo de cartón de un milímetro de espesor. Los colocaré exteriormente y de forma perpendicular. Eh, la anchura de estos refuerzos será de 4 centímetros y la longitud será el diámetro de la base más dos veces la altura de la caja. Uno lo ponemos alineado al primer eje de la base y el otro perpendicularmente. Ahora solo os muestro cómo irán colocados, posteriormente los pegaremos y evidentemente la colocación de los refuerzos es algo opcional. Eso ya depende de vosotros, si creéis que vuestra caja los va a necesitar o no en función de lo que vaya a llevar dentro. Ahora vamos con la tapa de la caja, la cual evidentemente será un poco más grande que la base. Utilizamos el cartón de un milímetro y medio, 2 milímetros de espesor que os enseñé antes. En este caso, el diámetro 2 será el diámetro 1 más dos veces el espesor del cartón más 0,5 centímetros. Y el lateral de la tapa tendrá 6 eh, centímetros de altura y la longitud será el perímetro 2 más 2 centímetros de solape. El perímetro lo calculamos igual que hicimos con la base de la, de la caja, con el lateral de la caja. Acordaros también que tendrá un solape de 2 centímetros justamente en la unión. Bien, ahora con pegamento vamos a ponerlo alrededor de toda la base con mucho cuidado para luego unir el lateral de la caja. mucha paciencia y con cuidado vamos uniendo el lateral de la caja a la base, presionando poco a poco hasta que vaya quedando perfectamente unido. Lo mismo haremos para unir el lateral de la tapa, solo que en esta ocasión he pegado previamente el solape de 2 centímetros. De esta forma resulta muchísimo más sencillo colocarlo, como veréis. Presionamos con cuidado y listo. Bien, ahora para colocar los refuerzos yo empleo un adhesivo en spray, me resulta mucho más cómodo, práctico y rápido, pero podéis utilizar el que mejor os convenga. y ahora uniremos los refuerzos a la base y a los laterales. Nos guiamos por los ejes que dibujamos en la base. De esta forma nos aseguramos que queden en la posición correcta. Unimos a la base y posteriormente a los laterales de la caja, de esta forma. Es opcional, pero yo he preferido colocar unos trocitos de cinta de carrocero justo en los puntos clave de la base junto con el lateral de la caja para que no se me moviera al, pegar. Eh, es de bastante ayuda. Es muy importante que comprobéis que las dos piezas encajan y sobre todo que la tapa tiene la suficiente holgura. Daros cuenta que posteriormente las vamos a forrar y por lo tanto su grosor va a aumentar. Bien, el siguiente paso es forrar toda la caja con trocitos de papel de periódico, pero no se os ocurra hacer lo que os voy a mostrar. No utilicéis cola blanca diluida en agua. Yo lo hice por error y evidentemente se te destroza todo el trabajo, se te abren las, las, piezas que has pegado, en fin, un auténtico desastre. Os lo muestro para que no lo hagáis, esto no se debe hacer, ¿de acuerdo? Os aseguro que fue tal el desastre que tuve que repetir toda la pieza. La verdad es que estas cosas suelen pasar cuando haces algo por primera vez, pero aprendemos del error y continuamos. Así que en lugar del desastre anterior, para pegar los trocitos de papel de periódico podéis utilizar o cola blanca o cola casera, la cual se hace con una parte de harina por tres de agua. La ponéis en una cacerola a fuego lento, vais removiendo todo el rato y antes de que empiece a hervir lo retiráis y ya tenéis la cola casera. Funciona perfectamente, es la que estoy utilizando en este vídeo y os la recomiendo. Es barata, casera y va fenomenal. Así que de esta forma y con ayuda de un pincel vais recubriendo poco a poco, asegurando de que vais solapando cada uno de los trocitos de papel y listo. Lo mismo que estamos haciendo ahora con la tapa de la caja, tendréis que hacerlo con la otra pieza, es decir, con la base. Bien, una vez que tenéis recubierta toda la caja tanto interior como exteriormente con trocitos de papel, ahora la vamos a forrar con papel de seda, en este caso de color negro. Ojo que es muy delicada, así que hacedlo de forma muy cuidadosa porque si apretáis muy fuerte con el pincel la rompéis. Así que paciencia y poquito a poquito. Otra opción es si no la queréis forrar podéis pintarlo directamente con pintura acrílica en el color que más os guste. Eso ya a vuestra elección. Haremos este proceso tanto en la parte interior como en la parte exterior de las dos piezas de la caja. En fin, se me fue la olla y no grabé los siguientes pasos, pero no os preocupéis porque os voy a indicar todo el proceso para que no tengáis ninguna duda. Bien, una vez que recubrí todo el interior con el papel de seda, eh, eh, lo recubrí, con una capa de cola blanca y así quedó el resultado. Por fuera hicimos lo mismo, recubrí con una capa de papel de seda negra y luego lo que hice para darle un toque vintage, un poco retro a la caja, bueno, escogí una servilleta eh, decorativa y la puse en todo el lateral. Pero ojo, mm, es muy importante, eh, debéis de quitar las capas que vienen en la, en la servilleta decorativa y quedaros solamente con la, capa decorativa de la servilleta. Veréis, esta es la servilleta y como podéis comprobar, en este caso tiene una capa y otras que tienen más de una capa. Debéis de quitarlas todas y solamente quedaros con la que tiene el dibujo, ¿de acuerdo? Como yo lo voy a poner lateralmente el dibujo, bueno, pues lo he tenido que cortar así, longitudinalmente, y las he colocado. Posteriormente le he dado una capa de cola blanca en toda la, superficie de nuevo para que quede bien pegadito ah, y finalmente le he querido dar un aspecto envejecido a esta servilleta y como veis eh, en los bordes de la servilleta he hecho ese aspecto envejecido con pintura acrílica negra. La pintura acrílica la podéis eh, aplicar mm, como mejor os vaya, con el pincel, con el dedo, con una esponjita, bueno, la mejor manera para que os quede el efecto. Y luego finalmente lo que he aplicado es una pasta de envejecido, bueno de envejecido, de efecto metálico, en este caso con un efecto dorado, es súper fácil de usar, ¿veis? Este es el tubito y con el dedo vais deslizando la pasta hasta que os quede el efecto que, más os guste. Es súper sencillo. Bien, además, como quiere colocarle un asa a la caja, eh, he tenido que, colocar eh, dos ojales, como veis, uno en un extremo y el otro perpendicularmente en el otro extremo, así. Es súper sencillo de colocar. Veréis, estas son las dos piezas. Esta sería la parte exterior, se colocaría así, luego va el cartón de la caja y por la parte interior se coloca esta pieza. Tendréis que poner la caja eh, en la mesa de esta forma para poder dar golpes. Y luego el kit sería el siguiente para poderlo hacer. Esta sería la base, ahí colocaríamos la parte exterior, luego sería el cartón de la caja y luego la parte interior y con ayuda de la última pieza, esta pieza, golpearíamos con un martillo y listo. Y ya quedaría colocado perfectamente nuestro ojal. Si no queréis poner el ojal podéis hacer un agujero con, con cualquier cosa, pero creo que queda bastante mejor. Entonces luego lo que voy a utilizar como asa es este tipo de cordón, además voy a utilizar doble cordón creo que queda mucho más bonito. Y en el centro le he puesto un detalle que he hecho en cuero. Lo he cosido por la mitad con hilo encerado, lo he, teñido, lo he tratado y creo que queda estupendo. Tomad la longitud de cordón suficientes. Es mejor que os sobre que os falte, siempre podéis cortar, ¿de acuerdo? Así que un extremo lo metéis por un ojal, hacéis un nudito y cortáis el sobrante y luego estiráis la cuerdecita, la colocáis bien, metéis por el otro ojal, hacéis otro nudito y cortáis. Los acabados de la tapa los haremos de la misma manera. Forramos todo con papel de seda, muchísimo cuidado, tanto interior como exteriormente, como podéis ver. Muy bien, le, hacemos una capa, le ponemos una capa de cola, de cola blanca, le haremos el efecto dorado con la pasta y con el dedo. Y yo he querido ponerle las letras, en este caso mi nombre, Carpe Crabs, pero para conseguir el relieve lo que he utilizado es cola blanca y la he echado directamente así, haciendo las letras de esta forma, asegurándome de que quede un relieve. Dejaremos secar para que quede bien durito y posteriormente vuelvo a echar con el dedo la pasta con efecto dorado. También he puesto dos asas eh, eh, que las he hecho en cuero, las he teñido, las he tratado y las he colocado a la tapa con unos remaches pequeñitos a los cuales también les he dado un poquito de, pasta de, de color oro, para que quede igual. Y voilà, ya lo tenéis. Si a pesar de las explicaciones os ha quedado alguna pregunta, no dudéis en consultarme a través de mi canal. Estaré encantada de responderos. Y eso es todo amigos, espero que os haya gustado. Animaros a crear una caja a vuestro estilo, merece la pena y son realmente prácticas a la vez que decorativas. Os veré pronto y espero sorprenderos con un nuevo tutorial. Muchísimas gracias y hasta la vista.